Jorge, excelente trabajo. Hola, ¿cómo te va? Una persona que está recuperándose del alcoholismo o las drogas entiende lo que estás tratando de decirle. Estoy muy feliz que estás aquí. Si conoces a alguien en proceso de rehabilitación, dale tu apoyo. Si alguien necesita ayuda, dale este número, 1-800-662-4357.